हेलो गाइज नमस्ते म राजु फेरि पनि उपस्थित भएको छु म अर्को नयाँ भिडियोको साथ आज म म्यानटन सिटीमै छु तर म आज म्यानटन सिटीको यस्तो रमाइलो ठाउँ देखाउने छु तपाईँहरूले हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ मेरो पछाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो ठाउँ यो घुम्नको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ तपाईँलाई म आज विभिन्न यस्तो रमाइलो रमाइलो ठाउँ घुम्न आकर्षक ठाउँहरू सब देखाउनेछु अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेलायकन पनि थिच्नु Thank you. घरमा बनाइदिएको छ माथिपट्टि मोटी राखेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पुरैतिर घुमाएर देखाउँछु देख्दा साह्रै रमाइलो लाग्छ यस्तो ठाउँहरू हाम्रो नेपालमा पनि बनाइदिएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो अब मान्छेहरू घुम्न आउनेदेखि लिएर यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कति मान्छेहरू घुम्न आएका छन् अब यस्तो सबै घुम्ने वातावरण बनाइदियो नि हो पनि कति राम्रो हुन्थ्यो यहाँ के छ यति पानी झारेर यसरी नर्मल बनाइदिएको छ मान्छेहरू यही हेर्न आउँदैछन् गजब छ त्यो पारिपट्टिको भने होटल हो यो ठुलो होटल यो द प्लाजा होटल तपाईँलाई म अर्को नयाँ ठाउँ देखाउन चाहन्छु यो मात्रै कति हेर्नु बिल्डिङ किनभने यो टिकटकहरूमा एकदमै धेरै भाइरल भएको बिल्डिङ हो यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भने यो टेम्पोरेरी बन्द छ मान्छेहरू माथि जान चाहिँ पा दिँदैन रहेछ तर यहाँ धेरै मान्छेहरू आउने बाहिरबाट भए पनि फोटो खिच्ने गरेको देख्न पाइन्छ म तपाईँहरूलाई माथि पनि लिएर गएर देखाउने छु यो भाइरल बिल्डिङ एकदमै यहाँ घुम्न आउनेको सङ्ख्या धेरै नै हुन्छ यहाँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू घुम्न नआए पनि म यहाँबाट देखाइदिन्छु तपाईँहरूले पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहन्छु सनसेन एज सक्नुहुन्छ यहाँबाट यतातिर यस्तो राम्रो भ्यू छ राम्रो दृश्य छ यतापट्टि भनेको ट्रेन स्टेसन छ देख्न सक्नुहुन्छ यता पारिपट्टि र त्यो त्यो मेन रोड भइहाल्यो अनि यहाँबाट यसरी चढेर आएर यहाँ यहाँ बस्ने यहाँ जान पाइन्छ त घरमादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ निकै भाइरल बनाएको बिल्डिङ त्यो बिल्डिङमा आइपुगेको छु म अहिले पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको म तलको भाग पनि देखाउँछु पुरै सजाएर यस्तो राम्रो बनाएर राखेको छ बाहिरपट्टि नमस्ते न्युयोर्क म अहिले भने म्यानाटन सिटीको यस्तो रमाइलो ठाउँमा आएको छु जो कोही पनि न्युयोर्कमा आए पछाडि न्युयोर्कमा घुम्ने ठाउँ आएको व्यक्ति नै हुँदैन होला यो ठाउँ भनेको त्यस्तो ठाउँ हो टुरिस्टको लागि एकदमै आकर्षक ठाउँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ एकदमै न्यू सिटी को भीड़ भाड़ एड्रेस पनि देखाइदिन्छु यहाँ छ तपाईँको एड्रेस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेस्टको फोर्टी सेभेन स्ट्रिट भयो यो यतापट्टिको वेस्टको फोर्टी सेभेन स्ट्रिट भयो भने भने यतापट्टि यतापट्टिको हो यो वेस्टको फोर्टी सिक्स स्ट्रिट अनि त्यसको बिचमा चाहिँ यो ठाउँ छ यसरी बनाइएको छ